Thank you. My friends call me hat My friends call me hat My friends call me hat My friends call me hat my friends call me Hatrick. Thank you. पंजाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद সেটা ঠিক তোকে এইভাবে অপমান করবে আমি সেটা সহ্য করে নিতে পারছি তাহলে তোকে মেরে দিল একটা সাহস মেরে গান ভেঙে দে দেবরা সাবধান দেবরা লিখে গান ফাটিয়ে দিতে उतना आगे कोई पीछे रास्ता नहीं है দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া तो बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है एक नाम नहीं है ब्रांड है দাঁড়া না अगर चिल्ली चिल्ली कोई भी हो तो भय गए কি আবার সেই ঝোপো কথা শুরু হচ্ছে পারবে না kill. আগুন দিয়ে বিড়ি আগুন দিয়ে বিড়ি খাবো বিড়ি খাবো আগুন তুই দিয়ে বিড়ি বাড়া ওটি ওরকম হাল্লা উঠে গেলি কত বাচ্চাকে এত মারুন আমার দেখে খারাপ লাগছে তার কাছে পাঁচটা দুটো পিসের পিছনে পড়ে থাকো এবার দেখে আমার সহ্য হবে গো ভাল লাগে আমার এবার দেখতে আমার ভাল লাগে তাকে अंतर बुरी हो बुरी हो अगले बुरी हो बुरी हो अगुन दे बुरी हो बच्चा अगुन नहीं जाने बुरी हो हम्म। CNN Barcelona www Oke. Ini তাহলে চোখেই জমে না মার নিবি নাকি বলে জ্যাকেট দে জ্যাকেট একটা তোমার ধন লাগে না লাগবে এটা চলো অমনি পারেনি তাকে আর দিয়ে দিলে সে আর পারবে My friends call me Hatrick. You have to score your goals. हेलो ब्रो हेलो हेलो अरे भाई साहब है नहीं ताला याच्या ग्रुप में हेलो भाई साहब हेलो भाई हेलो बोलो बोलो अबे क्या कर रहे रे तो चाहिए वक्त तो चाहिए इस टाइम भाई साहब डीजे अलग सेंड करो डीजे अलग चाहिए ना तेरे को हाँ तेरे पास कस्टम है हे हे हाँ हे रे कस्टम है ना हाँ टेस्ट एक बना तू पहले डीजे अलग तो सेंड करो ना पहले तो मुझको हरा फिर तेरे को मैं डीजे आलोक अभी के अभी दे दूंगा अरे तुझको कैसा हराना मैंने तो तुम मुरो तुम मेरे को हरा नहीं अरे भाई मेरे बड़े Thank you. क्या बोल रहे हो भाई आप खेला देखोगे तगड़ाई वाला खेला अरे क्या बोल रहे हो भाई जल्दी से जल्दी guys okay love you love you love you love you Let's follow you, खेलते थे तो भाई गोल्ड असल तेरा तो कर कर कर गोल्ड है गोल्ड हां बोलो हाँ। भाई अब तक क्या है अरे चालू करो तो हां चालू भाई रिक्वेस्ट ले लो कस्टम रखूंगा अरे भाई रिक्वेस्ट ले लो कस्टम लगाऊंगा ठीक है तो तेरा तेरा No. What? Yes. चलो भाई चलो का थोड़ी हेल्प कर देते हैं एक भाई हेड कनेक्ट तो नहीं भाई नेट स्लो हो रहा है स्लो हो रहा है हमारे पास मिल गया इनको ठीक है ठीक है अरे अरविंद बोल रहे थे अरे भाई तो मेरे पास एक ही गाना यार मैं तुमको दे दूंगा तो मैं क्या देन आई कौन से बात कर रहे तू तो बोल रू क्या मास्टर गिरी हेलो अच्छा। हेलो ఆరు अरे भाई ग्लू बाल दे दो अरे ग्लू बाल दे दो अरे नहीं यार मेरे पीछे तुम क्यों पड़ा यार लड़की है क्या देख हद से ज्यादा बोल रहा भाई ये <laughs> कुछ खराब बोलूंगा मेरे को मत बोलना कि भाई तू क्या क्यों बोल रहा है कहा तो तो अरे तो कहाँ से मारा है देख रियाज लो हमारे एक ग्लोबल वेस्ट हो गया हाँ रख दे ऊपर बांधा ऊपर भाई हाँ, ऊपर है ऊपर कौन है अरे भाई रिवाज अरे क्या कर दिया रे मेरा तो गूगल गया रे दो गोली गया मेरा Finger. Do right. Do không? à Are. Dạ đi đi. Bây global đến rồi. अरे साला बोरा नहीं आया मेरे पास तू सारा मेरे पीछे पड़ा बकरी के अरे मेरे से बोला तो नहीं अरे चार नंबर दे दो हम्म। Follow people.